Schule ist am Arsch. Ein üblicher Morgen. Kein Bock. Alle Scheiße. Erstmal eine Runde kotzen. Schule ist scheiße. Auf die Schule scheiß ich. Gute Idee. Lasst uns in die Schule scheißen. Ich scheiß vors Lehrerzimmer. Ich scheiß in die Turnhalle. Ich schmeiß einen immer an die Wand als die Schüler es riechten. Rennen alle raus und kotzen. Kotz mich nicht an! Oh, mein Fuß! Let's, Let's kotz together! Achtung, bitte nicht nachmachen. To be continued. Wenn es euch gefällt, bitte Daumen hoch.